Pour une meilleure inclusion euh, financière, la Fondation euh, a compris que le microcrédit à lui seul euh, ne suffisait pas. Il fallait développer d'autres services connexes à l'activité. Le fait d'être adossé à un groupe, ça nous permet de mettre à la disposition de notre clientèle des services bancaires qui sont très avantageux avec une économie d'échelle. nous avons par exemple tout ce qui est ouverture de compte, compte euh, LIB, Low Income Banking. Grâce à cet agrément, donc, en tant qu'intermédiaire en opération bancaire, à travers le groupe Banque Populaire, nous avons pu mettre en place euh, au niveau de l'ensemble des points de vente de la Fondation l'activité euh, bancaire. Les points de vente, on peut les assimiler à une agence bancaire. Pourquoi Parce qu'on les a dotés de systèmes d'information qui permet l'ouverture au niveau de la branche de la fondation d'un compte bancaire. Le client peut se déplacer euh, au niveau de la branche de la fondation offert au lieu de se déplacer à l'agence bancaire pour effectuer l'ensemble des opérations euh, liées au compte, que ce soit retrait, versement, virement de compte ou autre. Euh, de même pour les transferts d'argent, la fondation a actuellement à peu près 380 points de vente et la stratégie d'implantation elle est un peu différente des autres euh, systèmes, des autres banques euh, de la place puisque nous on s'installe dans des endroits où on est au plus près euh, de notre clientèle qui est une clientèle quand même défavorisée. Actuellement on est capable d'ouvrir des comptes bancaires à l'ensemble de notre clientèle aussi on leur offre euh, une carte euh, de retrait et ils ont la possibilité de faire des opérations de retrait et de versement euh, d'une façon illimitée avec aussi des conditions tarifaires spécifiques à cette clientèle qui ne dépassent pas les 5 dirhams TTC mensuels. Sachant que notre banque aussi est une banque qui a travaillé beaucoup dans le domaine du transfert, particulièrement pour les MDM, les Marocains du monde, nous avons aussi met en place des produits de transfert de l'étranger vers le Maroc et aussi à l'intérieur du Maroc, d'une région à l'autre pour notre clientèle. On a mis euh, aussi le, virement de compte à compte et on a lié le microcrédit au compte bancaire à travers le déblocage via euh, le virement, ce qu'on appelle le virement de masse. Donc chaque client, aujourd'hui, quand il se présente à la fondation, il peut ouvrir un compte et recevoir les fonds du crédit euh, directement sur son compte bancaire. 97% des clients qui sont bancarisés aujourd'hui, avec aussi euh, un mode de déblocage via le virement de masse qui dépasse les 90%. Nous avons développé euh, le mobile banking aussi qui a été mis en place courant 2014 et qui permet à la clientèle de la fondation euh, de consulter euh, son dossier de crédit avec euh, l'ensemble des caractéristiques du crédit. Il peut aussi effectuer des opérations de transfert pour lui-même ou pour une tierce personne. Il peut payer l'échéance du crédit sans se déplacer euh, au point de vente de la fondation. le mobile banking euh, est un service qui a été développé avec euh, la Banque Populaire. Il n'y a pas de contraintes liées à un opérateur par rapport à un autre. On est à peu près à 1000 contrats signés par les clients. Le service, il est gratuit. Ça reste un service technique et nécessite un accompagnement. Nous sommes en train de, mettre en place d'autres produits tels que l'épargne Actuellement, la, réglementation n'a pas encore suffisamment évolué euh, pour qu'on puisse avoir des comptes d'épargne au niveau de notre fondation ou au niveau des associations de microcrédit en général. Donc, euh, nous travaillons ça avec notre groupe de sorte à permettre aux clients d'avoir des comptes dépôts qui leur permettent de mieux euh, économiser, de mieux gérer leur rentrée d'argent et de mieux se préparer au développement de leur projet et nous avons lancé courant 2014 le compte sur carnet et Hisab Donc actuellement, euh, nous avons pu ouvrir 1300 euh, comptes. Nous sommes en train aussi de mettre en place au cours de cet exercice un produit d'assurance, un produit d'assistance et qui est programmé, qui va être lancé avec une filiale du groupe.